naciągiem czy lżejszym. A który pan poleca? No nie wiem, akurat chyba z tego będzie pani łatwiej. Niech pan uważa, bo żona Wilhelma Matela oglądała. <laughs> Czy potrzymaj, albo... Dobra. No, no, Albo do A teraz specjalna wiadomość tak, no dla Państwa. Już za 15 minut w krytej hali naszego miasta obejrzą Państwo trening do wieczornego pokazu. Będzie to trening amerykańskiego konia i bizonów, kto z Państwa chciałby zobaczyć, podejrzeć jak taki trening się odbywa, za 15 minut zapraszamy do krytej hali naszego miasta. To jest trening do dzisiejszego wieczornego pokazu Western Rodeo Show. No dobra, Zobaczymy jak to będzie. Jak jakiś gołąb spadnie, to... <laughs> Będzie co jeść. Gołąbki się zrobi. Tak. O, na linii prostej, tak, o właśnie. Niech pani się nie boi go naciągnąć. Mam to naciągnąć, prawda? Tak jest, tak. Niech pani naciąga, mocno. Ciągnij. Ciągnąć to potrafię. Wolę nie pytać kto. Oj. Mocno. Trochę mocniej. No, spokojnie. No, no. no, no jakbyśmy tam chciała trafić, bo no, cóż. To lepiej tym nożem No, nożem łatwiej. łatwiej. O tak. Ja nie zwykle. Wiem, że nie nie Ale proszę trzymać za strzałę, nie za ciebie. Do strzałek, tak jest. Dobrze, tu mam tak zrobić. Trzema palcami. Gorze za koniuszek. Tak, trzema palcami, jak pani tak, w ten sposób. Tak o. No tak, tak. I wie pani, żeby te palce były proste. A, tak. Oba, To oba. jest takie niewygodne. To, to dwoma, to dwoma. Zaraz najgorsza tutaj no. chyba na, ze wszystkich ludzi. Praktyka czy nie mistrz? Jezu, jakie to jak się nie takie Tam to się ciężej jeszcze naciąga. Oj, jeszcze raz. Niech pani próbuje. Do skutku, ja mam czas. A my zapraszamy naszych szanownych gości do wzięcia udziału w pierwszym konkursie. Jest to konkurs rzutu lasem na naszej specjalnej maszynie tej Przemek Paso dla pierwszej osoby która dwa razy w trzech rzutach, zarzuciła z Sonaszyi naszego cielaka. Już czeka piękny certyfikat od bizonów, jak również dodatkowa e, dolar z podobizną wygranej osobie. Konkurs jest bezpłatny, serdecznie e, zapraszam. A już za 15 e, minut niecałe w krytej hali naszego miasta trening do dzisiejszego wieczornego pokazu. Trening konia z bizonami amerykańskimi. Serdecznie zapraszamy. Lodowanie ziemniaków. <laughs> Za każdym razem No tak, blisko jak stanę, to... Nie, to ma pani tak blisko bo tam może być, że... Nie O, super! Ale ci leży tak, o. To jest taki to może... To może Tak, tak. Ja trzymam pasy. Pani Rękę wyprostować do góry. Teraz prawie w środek, tylko nie. Piano też trzeba umieć trafić. Dziękuję bardzo. A, a ty też masz wykupić.